Moja mtandao ambao umekuwa maarufu sana kwa kutumia hizi video fupi fupi ambazo ni shorts ni mtandao wa TikTok. So nitakueleza ni kwa nini nazungumza kuhusu TikTok. YouTube Shorts wao uh, wameanza kuupload au kuruhusu video miezi kadhaa tu iliyopita nyuma, na hatimaye Januari 2023 wameruhusu mfumo wa malipo kupitia YouTube Shorts. Kwa hiyo kwa sasa kunakuwa na njia mbili za malipo, kwa maana kama unaupload video za kawaida unapata pesa, lakini pia ukiupload shorts pia unapata pesa. So nimefuatilia channel nyingi sana YouTube, nimekuja kugundua kwamba watu wanachofanya wanachukua zile video ambazo zinaenda viral TikTok, wanaenda kuziupload YouTube na wana monetize. Nimefuatilia kama channel tatu mfululizo, nimeona kuna channel ya kwanza imeanzishwa mwaka 2021 na mpaka sasa hii ni 2023 imeshafikisha subscribers laki tatu na kitu lakini kuna chaneli nyingine pia nayo imeanza 220 na ishirini lakini mpaka sahizi imeshafikisha subscribers laki tano amazingly kuna channel nyingine ina post tu shorts peke yake hizo channel zote zina post shorts kuna channel nyingine ambayo imeshafikisha subscribers milioni moja na sehemu kwa kuposti zile video ambazo zinaenda viral tiktok nachoongea hapa asimaanishi ah, na kuhalalisha kwamba na wewe unaweza kwenda kuchukua video za tiktok kwenda youtube no nataka nikuonyeshe ni kwa namna gani ambavyo uh, youtube shorts zina nguvu na zinaenda viral zaidi e, na hata youtube wenyewe wamekili kwazi na kuonyesha kwamba shorts ni video ambazo zimekuwa na impact kubwa sana watu wanazitazama zinaleta addiction na ni ngumu mtu kuskip video ya dakika moja kwao zinaongeza engagement kubwa kwenye channel, hata subscribers wanaongezeka kwa haraka zaidi. Kwa hiyo sasa, uh, kama ulikuwa una upload video za kawaida na kushauri sasa uweze kuanza kuupload na shorts, kwa sababu pia nimeona content creator wakubwa sana duniani wameanza kufanya hiyo kwa kasi sana, wana upload hizi shorts ili kuongeza income kwa maana tayari imeshakuwa monetized so utaendelea kutengeneza content za kawaida lakini pia unaweza ukatengeneza shorts lakini kwa wewe unayeanza au hata kama mmeanza unaweza ukageukia sasa kutengeneza short zaidi kwa sababu sio time consuming kama zilivyo hizi video ndefu ukiwa na id unaweza ukaconstruct video ya dakika moja na ukaweza kuiupload youtube na ukasubiri tu income kwa maana impact yake ni kubwa sana kwa sababu hizi video zinaenda viral sana na watu wana view sana na zinaongeza engagement kwenye channel kwa hiyo unaweza ukatumia fursa hiyo kuweza kutengeneza kipato kupitia youtube shorts hata kama ndo unaanza youtube channel badala ya kuposti video tiktok unaweza kutumia opportunity hiyo kuposti youtube ambako utamonetize video zako na kutengeneza kipato au pesa zaidi uh, unaweza ukaenda sambamba ukatengeneza video za kawaida lakini pia ukatengeneza shorts disadvantage ya video ndefu ni kwamba zina, zina consume muda construct idea kuscript kushuti kuedit mpaka kuiupload tofauti na short fupi ambazo unaweza ukatumia hata simu yako ya mkononi ukatumia muda mfupi kutengeneza video na ikaenda viral ukaweza kuearn income kwa ni njia nyingine ambayo youtube wameongeza kwa content creator kuweza kuongeza income lakini kwa wale wapya pia kutumia hiyo kama ni fursa ya kuweza kuanza kutengeneza kipato ah, cha kuweza kueni zaidi lakini kikubwa hakuna pesa, pesa rahisi uh, unatakiwa kufanya kazi kwa bidii na kuangalia uh, kuhakikisha kwamba unatengeneza content nyingi zaidi nilikuwa naangalia podcast moja Mr Beast alikuwa akielezea moja ya content creator au youtube ambao wanapata pesa nyingi zaidi kupitia YouTube. Chaneli yake mpaka wakati huu na rekodi video hii ina zaidi ya subscribers milioni 129. So ana ni kipato kikubwa. So alikuwa anahojiwa kwenye chaneli moja anaeleza kuhusiana na kwamba siri ya kugrow kwenye YouTube ni nini akasema kwamba video moja ukiupload video moja ni dhahiri ya kwamba hutopata views hiyo iko dhahiri so kikubwa unachotakiwa kufanya ili uweze kwenda viral au kufanikiwa zaidi kwenye youtube ni kuupload content nyingi na alitoa uh, mfano kwamba at least ukiupload video mia hivi ndo unaweza ukaanza kuona impact kwamba kweli kuna watu wanatembelea wana view kwa hiyo sio kazi ndogo kuupload video mia kwao hata kama ni video short na upload na ukizingatia kwamba kigezo cha kulipwa kwenye youtube shorts Ah, nitakuwa ufikishe views milioni kumi kitu ambacho is not, is not a joke kwa hiyo views milioni kumi nitakuwa hakikisha kwamba unatengeneza content nyingi kadri unavyoweza video nyingi kadri unakavyoweza ili kuhakikisha kwamba unafikisha hizo views elfu kumi I mean milioni kumi ili uweze kuanza kuendi kipato kupitia youtube shorts so ni fursa nzuri ya kuweza kuichangamkia na kuona kama ni sehemu ambayo ni rahisi zaidi ya kuweza kuanza kutengeneza kipato kuliko video ndefu, lakini ni simple na haiconsume bando. Unaweza ukatumia kiwango kidogo cha bando kuliko ungeupload video ndefu. Unaweza usihitaji vifaa vingi kwa ajili ya kutengeneza aina hii za video, lakini always uta improve over time kadri unavyoenda na unaanza ku earn au kukua zaidi channel yako, unaweza ukaanza kuwekeza zaidi kwenye vifaa vingine zaidi ambavyo vitakusaidia wewe ah, kuweza kutengeneza content nzuri. So niliona ni share na nyinyi siku ya leo kuhusiana na feature mpya, monetization mpya ndani ya YouTube kwa maana ya YouTube Shorts. Unaweza ukadecide kama unataka kuwa content creator au kutengeneza content za YouTube, unaweza ukatumia kama fursa kuweza kuanza kutengeneza video kwa ajili ya kuupload YouTube. So usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuweze uh, ah, kwenda viral zaidi na kuweza kuwafikia watu wengi, lakini pia acha maoni yako sehemu ya comment ili tuweze kujumuika kwa pamoja uh, kama jamii au kuweza kujumuika kwa pamoja kushare mawazo ya hapa na pale lakini like video hii ili kupul zaidi iweze kwenda viral na kuwafikia watu wengi sana naitwa joel kadaga sina la ziada see you next time.